Să rezolvăm acum o problemă. Mai întâi citim integral textul acesteia. Ana a cules 23 de lalele și 10 narcise. Câte flori a cules Ana? Urmează etapa a doua, scrierea datelor problemei, adică ceea ce interesează din punct de vedere matematic. Știm că Ana a cules 23 de lalele, 23 lalele și 10 narcise. Atât știm în problema noastră. Tragem o linie orizontală pentru a despărți datele cunoscute de întrebarea problemei ce trebuie să aflăm. Câte flori a cules? Flori a cules. Și urmează rezolvarea. Analizăm acum datele problemei cu multă atenție. Ce știm? Știm numărul alelelor, este 23. Știm numărul narciselor, acesta este 10. Ce nu cunoaștem? câte flori a cules. Păi ce fel de flori a cules? Lalele și narcise. Pentru a afla numărul total al florilor, va trebui să punem la oaltă lalelele și narcisele. A pune la oaltă două mărimi înseamnă operația de adunare. Și așa că problema noastră se va rezolva printr-o operație de adunare. Să scriem mai întâi întrebarea din planul de rezolvare. Câte flori a cules? Am spus că prin operația de adunare vom afla numărul florilor culese, adică 23, numărul lalelelor, plus 10, numărul narciselor. Este egal cu 33 de flori. Răspunsul problemei noastre este 33